Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Abdulbos do'stlar Bugungi video roligimizni boshlashdan oldin keldi hamma problemani esdan chiqaramiz, video tomosha qilamiz. Xo'sh, yana bir bor uzr so'rab qolaman. 10 ming martadan oshiq rasm turibdi. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar podpishchilar bilan shunchalik kanalimiz o'syapti do'stlar. Dishi jigarlar bosib tursanglar gazini, xudo xolisi undan katta natijalarga erishamiz. Hammaga rahmat, katta